hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में सेस टैक्स की बात करेंगे जीएसटी वगैरह सब कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं और आज हम बात करेंगे सेस टैक्स की ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाउचर एंट्री पास करते हैं तो यहाँ बाउचर में चलते हैं और यहाँ से आ जाते हैं परचेज बाउचर में अपना इंटरेस्ट करके यहाँ पर हमें क्या परचेस करना है यहाँ पर सपोज कीजिए सिगरेट परचेस करना है फाइनेंशियल ईयर दिखा देता हूं यहाँ पर देखिए एक चार 2020 से इकतीस तीन 2021 तक का फाइनेंशियल ईयर है तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ एक सात 2020 तो ये डेट हमने कर दिया और अब यहाँ पर हमें क्या करना है हमें यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम देना है तो ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है कुंदन सी ये हमने नाम दे दिया एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा आपको जीएसटी आई फिल करना है तो वो भी फिल कर सकते हैं अगर आपने बनवा रखा है फिल करना है तो फिल करिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉक आइटम की तो हमने बनाया नहीं है परचेज वाउचर है बनाया भी नहीं है तो यहाँ पे सिगरेट हमने और एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं चूंकि सेस टैक्स टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगता है इस वजह से यहाँ सिगरेट मैं बना रहा हूँ एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं पैकेट कर देता हूँ ये पैकेट हो गया और एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देता हूँ जीएसटी को पहले से ऑन कर रखा है मैंने और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक टोबैको प्रोडक्ट तो यहाँ पर टोबैको प्रोडक्ट डाल देता हूँ ये हमने डाल दिया टोबैको प्रोडक्ट और एंटर प्रेस किया यहां पर इसका एचएसएन कोड आप डाल सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे यहां पर ऑन वैल्यू रखेंगे यहां पर देखिए ये टैक्सेबल आ रहा है तो यहां पर आप टैक्सेबल कर लीजिए ठीक है ये टैक्सेबल करके एंटर प्रेस कीजिए यहां पर आपको तमाम चीजें दिखाई पड़ेंगी यहां पर कुल मिला के 28% टैक्स इस पे लगता है जीएसटी लगता है ठीक है इसके बाद यहां पे सेस टैक्स 21% लगता है रूल के मुताबिक मैक्सिमम यहां पर मैं क्या करता हूं 18% दे देता हूं ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया तो ये हमारा सिगरेट बन गया एक प्रोडक्ट और फिर यहां पर अगर 100 पैकेट सिगरेट के परचेस करते हैं और एक पैकेट की कीमत तीस रुपए है तो इसके हिसाब से 100 पैकेट की कीमत आ गई और इस पर अब हम सबसे पहले तो सीजीएसटी लगाएंगे ये लगा लिया ठीक है फिर एसजीएसटी लगाएंगे तो एस जी एस टी यहाँ पे लग जाएगा फिर हम सेस टैक्स लगाएंगे तो सेस का लेजर हमने नहीं बनाया तो यहाँ पे सेस करता हूँ एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लेना है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है तो ये जीएसटी में आकर के फिर आपको सेस करना है यहाँ पे सेस करेंगे तो यहाँ पर based on quantity based on value तो यहाँ पे वैल्यू आप कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पे थ्री करके एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चार सौ बीस रुपए चार सौ बीस रुपए ये आपका टी और टी लगा हुआ है इस पर सेस और सेस जो लगा हुआ है पांच सौ चालीस रुपए लगा हुआ है अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिए और एक्सेप्ट कराने के बाद इसका प्रिंट अगर आपको देखना हो तो यहाँ से दो बार डी प्रेस करके आप प्रिंट देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए इसका प्रिंट कुछ इस तरीके से आपको आई बटन यहाँ से प्रेस कर लीजिएगा तो ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आपको ये प्रिंट शो हो जाएगा इसमें क्या कितना लगा हुआ है सारी डिटेल दी हुई है इसको मैंने एक्टिवेट कर रखा है उम्मीद करता हूँ ये सेल्स वाली वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video